Orang yang berime adalah orang yang berakidah betul. Orang yang berakidah betul seperti mana yang ada di dalam Quran sebut macam mana dan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang dan Nabi suruh. Nabi royak, Nabi buat contoh, maka semua tu kalau sekira apa ni hak sakuk dengan ime maka orang yang berimej di kalangan umat Islam sampai ke hari kiamat siapa yang email dia betul maka berarti akidah dia pejak ke mahkum tak ada gonye walaupun sikit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين Ayat 9 suratul Ankabut Sengaja baca ayat ni pandok Sebab memberi arti dalam hidup kita Allah Ta'ala ulah ataupun Allah sebut dua kali pada awal suratul ankabut wallazina amanu wa amilus salihat ada di dalam ayat 7 dan ayat 9 menunjukkan bahawa ini adalah suatu perkara yang penting yang Allah Taala firman hubungi dengan orang-orang beriman dan orang yang beramal soleh cuba kita tengok maknanya saya baca ayat yang ketujuh katik ayat yang kesembilan katik cuba tengok ayat yang ketujuh والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan ini pasal apuh dosa patu balah dengan kebaikan iaitu dengan syurga mengikut hak orang tu duk amal masa duduk atas dunia. Mari ayat yang ke-9 dan orang-orang yang berime serta beramal soleh. Sudah tentu kami akan masukkan mereka ke dalam kumpulan orang-orang yang soleh dengan mendapat sebaik-baik balasan. Dua ayat ni sort klong. Sebab sebutnya orang beriman dan beramal soleh cuba kita perhati orang yang berimi adalah orang yang berakidah betul orang yang berakidah betul seperti mana yang ada di dalam Quran sebut macam mana dan hak Nabi SAW berpegang dan Nabi suruh Nabi royak, Nabi buat contoh maka semua tu kalau sekiranya apa ni hak sakuk dengan imej maka orang yang berime di kalangan umat Islam sampai ke hari kiamat. Siapa yang ime dia betul, maka berarti akidah dia pejak kemahkum. Tak ada gonye walaupun sikit. Sebab itulah orang-orang soleh dia sebut katanya, amanna kama amana rasul. Kita berime seperti mana rasul berime? Kalau kita nak kata datuk tu, orang tu berime, ulama tu berime, boleh jadi ada lagi seluma seluma takut tak kena. Tapi tak ada orang atas dunia royak katanya nabi akidah tak betul. Tak ada. Tak ada orang walaupun seorang royak katanya nabi Muhammad dan semua nabi alaihi wassalatu wassalam akidah mereka itu tak betul sebab orang yang paling betul sekali akidah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi para rasul yang Allah Taala pilih sebagai duta tut di atas muka dunia nak sapa ajaran Allah kepada manusia ni orang tu kena berakidah yang paling betul sekali alhamdulillah patut kita kena tanya kita Email kita ke mana? Ha, ini kita pakat soal diri kita masing-masing. Kita berimej macam mana? Lepas tu berimej mengikut apa yang disebut oleh Ru'ayah sendiri, Tuhan sebut berimej kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kitab, hari kiamat, dan qadar-qadar. Ini cawengi imej yang menunjukkan apa? Ime yang Nabi sebut di dalam hadis dan Tuhan sebut juga di dalam Quran. Ramuan semua ni setiap orang yang berime yang mengaku katanya dia orang Islam maka ime dia kena duduk di atas matatan supa belaka stand up supa belaka bukan imej yang ada seloma ime yang duk gonye supa ngaskeru nak patah skeru nak cabuk bukan sebab itulah kita kena cek email kita. Alhamdulillah, habis cerita. Yang kedua, aman soleh. Orang yang beramal soleh. Siapa yang beramal soleh? Dan gapo dia aman soleh. Amal artinya kerja. Buat. Patibat ke, praktis ke, ikutlah. Nak sebut gapo tapi hak pentingnya mana dia buat? Soleh artinya baik, molek. Cuci, murni, bersih. Itu maknanya soleh. Berarti, hasil daripada akidah yang betul, pehel reti ngaji, pun daripada hak apa hak berime itulah ia akan jadi amal soleh. Amal soleh ni syarat dia, rukun dia dua perkara. Bui betul dengan perintah Allah, we betul dengan we kena dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan amal soleh kalau tak betul dengan mana-mana dua ni turut perintah Allah tapi tak kena dengan sunnah Nabi bukan amal soleh Pak kerja eh kita bukan kerja air cari makan saja tak semua hak kita duk buat semaya, puasa nak sedekah, baca Quran, hijau, minum, tidur berbining, belaki, semua tiap-tiap kara kena duduk di dalam wong amal soleh sebab tu berhajat kepada mengaji. Mengaji pula jadi hak betul selalu dah orang ngajar pun ngajar hak kena selalu dah katanya inilah amale yang soleh lepas tu ambil mana? ambil daripada hak Nabi buat hak Nabi buat contoh Lepas tu Nabi buat contoh dia adanya lalai, adanya beraniko. Maknanya banyak-banyak cara pasal tu Nabi buat, pasal ni Nabi buat. Lagu ni pun Nabi baca, lagu ni pun Nabi baca. Alhamdulillah. Wujadi luah cara kita mikir, cara kita ngaji, cara kita beramal. Itulah amal soleh. Lepas tu dunia kita memang dia maju dia kau, kau maju sokmo. Tapi mata amal soleh walaupun dunia maju sekali walaupun dunia makin maju makin maju. Tapi amal soleh kita kita tak ada duk ubah, tak ada duk ukar walaupun sikit. Pastu dalam Islam ni amal soleh dia sort kelong dengan cara hidup yang manusia hidup di atas muka dunia. Walaupun dunia maju, dunia zaman dulu, dunia utar, dunia kambing, dunia udar. Zaman sekarang ni dunia mutu, kereta, kapal terbang dan lain-lain pada tu lagi hak lebih cepat daripada kapal terbang. Cara hidup witi ciwit yang Allah Taala bui kemajuan kepada kita, kita gunalah. Tak ada gapo. Jangan lagi pehe katanya, oh dulu Nabi makan dengan tangi. Pas kita lah ni nak makan dengan sudu tak boleh eh? sebab Nabi makan dengan tangan. Ha kalau gitu ya cebok gulang dengan tangan. Eh? Ha cebok dengan tangan. Pas di zaman Nabi tak ada sorang kalau cebok kuah dengan tangan. Ya kena ada pada zaman itu gayung ke gagak-gagak sudu ke apa. Kita tak tak kita tak gambar katanya zaman zaman Nabi itu macam mana. Tapi kita faham katanya cara hidup manusia ni memang dia kena predict kena kitkun gotu goni gotu untuk sesuai cara hidup mereka di setiap zaman setiap masa hak pentingnya kita berime dan beramal soleh patu ciri-ciri kulaksana orang yang berime dan beramal soleh tu hasbuk di dalam qira'a allazina amanu wa amilus solihat sama ada wallazina amanu ataupun innal ladzina amanu wa amilus solihat sebutnya sembilan kali awal-awal yang Tuhan sebut dalam suratul Baqarah sebut orang yang berime saja dalam awal selalu lah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah iaitu orang yang berimeh tapi hak sebut perkataan alladzina amanu wa amilu salihat duduk di ayat wa bashiril ladzina amanu wa amilu salihat beri berita gembira lah kepada orang yang berime dan orang yang beramal soleh. Kalau kita buat soalan, ciri-ciri orang yang berime dan beramal soleh macam mana? Alhamdulillah, saya tak ada nak hurai panjang dah. Oh ya katanya orang yang berime adalah orang yang bersih zahir dan batin. Cuci molek, akal fikir dia molek, akidah dia molek, hati dia cuci tak ada nyakit-nyakit hak pasang tak tak molek di dalam hati dia otak dia lepas tu dia tubik kat luar tubik lagu mana? kat mulut dia mata dia tangan dia kaki dia kemaluan dia nafsu dia semua tu molek belakang tu orang yang berime dan beramal soleh serta dengan dia pahal Islam reti cara hidup di dunia bergaul sesama manusia pemolek molek setiap kara yang dia buat Duduk di atas matatan hak Nabi buat dan dia bergaul sesama manusia pun masya-Allah. Boleh dipuji sungguh katanya orang ni adalah benar-benar orang yang berimej dan beramal soleh. Sebab tu kita perlu sangat-sangat perlu sangat-sangat berhajat kepada retinya Islam. Sebab Islam dia atur hidup manusia ni nak jadi molek. Islam iaitunya Allah dan Rasul. Wang rabut cara hidup manusia ni daripada lahir sampai mati. Nak jadi molek belakang. Jadi pehe di atas. Puntan pehe mula-mula. Sebab tu gapa-gapa dek. Duduk di pehe, Dia tak pehe selerok. Tapi kalau lah peher sungguh. Amal pun molek gerak geri hijau eh gotu gani gotu gani yang molek sana sebab apa tu sebab di pentan pehe tu pehe betul molek selalu tapi kalau lah pehe tu jadi selerok lagi kongkek kongkek kongkek kongkek maka pun puang daripada lepas pada tu nak buat gapa lagi dua tiga empat lima enam tujuh boleh jadi tak molek eh? boleh jadi tubik pun main sangat ngam sebab berperang di peher Alhamdulillah sebab tu marilah kita kita pakat peher semula dah bukan peher semula dah hak duk peher molek dah bina lah atas tu tapi marilah kita pakat tupuk tambah ke peher kita peher saja boleh jadi tak tak sempurna lagi kena faqih faqih kena apa? kena dalek sebab tu Nabi berdoa kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Wahai Allah, wi pahalah. Wi sungguh kepada Abdullah bin Abbas ha ugamu. Alhamdulillah, kita pakak pahal belaka dah. Pakak pahal agama, pakak reti agama, pakak beriman, pakak beramal soleh. Jadi orang juruh kita belaka ni. Patut Allah Taala janji lanudkhilannahum Ni kalau dia orang ngaji pelajaran nahwu, dia tahu. La nu tengok la bubuh la depan. Patu nun pula nun taukid, iaitu nun ada sadu. La nudkhilan baca dia, baca sadu genai panggil. Genai di nun. Kalau tok guru ponok baba-baba ponok ia terjemuh, nescaya kami akan memasukkan mereka. Ia terjemuh dari mana? Dari pimpinan Ar-Rahman sudah tentu kami akan masukkan mereka dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Ha, inilah kita berhajat benar kena jadi orang yang duduk dalam jamaah orang soleh. Sebab dia panggil kabuan sutai orang atas muka dunia ni tak? Orang soleh, hak sutai sekali. Tuhan rakyat di dalam Quran man yuti'ir rasul eh, apa man yuti'illah wa rasul siapa yang taat kepada Allah dan rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim maka mereka itu orang yang taat kepada Allah dan rasul mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah Taala beri nikmat minan nabiyyin siapa tu nabi-nabi Ha, siapa taat kepada Allah dan Rasul sikit lagi dia akan boleh duduk sekali dengan nabi-nabi wasyuhada apa kata wan nabiyyin wasadiq wasiddiqin orang-orang yang benar turi yang lamdak dah tu orang lepas pada nabi iaitu <clears throat> orang siddiqin siddiqin yang adalah orang yang betul benar bersih cuci zahir dan batin hati dan semua kelakuan perbuatan tu orang siddiq Ah, Nabi gelar eh? ya iaitu Abu Bakar As-Siddiq padahal nama dia Abdullah bin Abi Quhafa tapi Nabi panggil nama dia Abu Bakar As-Siddiq dia pun geti katanya hak Nabi bui nama kepada dia adalah benda hak Nabi kena nak panggil ha, tu. Alhamdulillah kita semua kena jadi sedik belakang eh? Nak jadi Nabi tak ada dah. Tak ada Nabi. Tapi boleh kita jadi orang sedik. Tapi Allah kena kena jual dengan diri kita nak jadi sedik ni bukan mudah. Wasyuhada. Apa? Orang-orang yang mati syahid. Hak ni tu happy list di kalangan manusia ramai-ramai atas muka dunia siapa nak mati syahid. Sebab Allah raya wa yattakhidha minkum syuhada. Allah jepuk pilih. Siapa yang nak mati? Mati syahid. Kita pun kena minta, ya, ya Allah, we matikanlah. Aku mati syahid. Lepas tu akhir sekali, Wasalihin. Orang-orang soleh. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka orang tu akan boleh duduk sekali dengan para Nabi. Para sediqin. Para syuhada orang mati syahid. Lepas tu akhir sekali, Wasalihin. Lepas tu herayak pula. Orang yang berimeh dan beramal soleh akan duduk sekali dengan orang-orang soleh. Allah. Nah kita kena jadi orang berjuruh nah. Orang yang pasang riap ngai, didik mudah, kecek mudah, pehe mudah. Ha, ada apa-apa, we jadi apa yang kita buat, kita usaha, we jadilah kerana Allah dan mengikuti jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikut penerengi para ulama. Tu jadilah kita orang soleh. Saya nak akhir sikit eh, masa seminit. Nabi Yusuf alaihi salam tu ajar kepada dia doa, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Wahai Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam dan masukkanlah aku di kalangan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Kita kena mati dalam agama Islam belaka dan kita minta supaya Allah hipung kita dan dikalangi orang-orang soleh. Wallahul musta'an wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.